nsiga kugera aho kimutunguye nzajyanye umumenyeza birakomeye ubwo nanjye ni uku babinyeretse eh? Eh. ubu urakabonye rero eh, ubu turi gusenga nyine imanitse wakoze korona hmm. habe ibiterane ubundi wongere kibe kirimo roza mando na nyarudindiri Wagwan, ladies and gentlemen, allow me to introduce my way of course. It is I'm alive. L-I-V-E, T-I-D-I-E, I got you covered. Karabaye, uno the baddest, ka yeah, we, ahantu ahantu ntibisanzwe ibintu ni umunyenga bintu ntabwo biryoshye of course ni yero TV reka nizere ko mwamaze gukora subscribe noneho njyewe hano narimo nditembera ndi mu basana hanyuma ndi kumwe na cameraman wanjye of course ni yero TV tuba tugenda dushakisha utuntu twabaryohera man tubonye rudindi ngira ngo muramuzi mumuzi ahantu henshi ku ma YouTube channel menshi mana kora utuntu twadanje none natwe tumubonye ahantu arimo arasenga hari hepfo mu gihuru arimo arasenga ewana yuzuye umwuka koko noneho nanjye mstifusha mana dusa ducara mikoro na kamera byose kugira ngo tumurebe ubundi twumve noneho arimo arasenga iki arimo arabwira imana iki turabase ko yanadore n'ikiganiro erega n'ubundi nta myaka ijana noneho reka tumanuke tugende turebe sibyo ntabwo byoroshye mwabantu mwe of course noneho reka tumanuke rero tumugereho sibyo dore nguriye hariya hepfo ni muze kabisa ubundi tugende ariko arimo arasenga turagenda gake bucece bucece nyarudi nyarudi muri aho bantu we ubanza ndaza gukubitwa ntabwo nzi ukuntu biraza kugenda ubanza ndaza gukubitwa urimo arakubita satani ahe n'ibibazo turaza kubigenza gute sasa turaza kubigira dute arimo arasenga ari mu nka byateye ikiganiro cy'uno munsi kiraza kuba kameramani turatahiraho yes of course ni yera tv mukore subscribe mana nyagasani dufashe ikiganiro tukibone ntabwo turazi ukuntu biraza kugenda wenda dore ubu ngubu arimo arasenga ari mu mwuka ariko ntamuhamagaye yanze no kuvugisha si ubundi umuntu nsanze mu mwuka ubwo nanjye ubwo si abantu bazi gusenga ni mutubwiye nsanze umuntu mu mwuka yarudi muri aho yarudi muri aho yanze kuvuga yanze kuvuga ari mu mwuka amavuta ye baba kumwe natwe mwami witego kungira neza ibyo musaba byose manuka ubinkorere mwami kuko iyo uvuze mwami yesu we ntabwo wivuguruza mwami mm, mm, yesu mm, we ukora ibirenze ubwenge bw'abantu ubu <laughs> numiwe arimo arasenga ari mu mwuka ni mwumva ukuntu asenga tumusanze ahantu arimo arasenga ahantu mu gihuru ni mu gisambu mani niba ari ahasengera bigenze gute twa turimo turitembera turimo turitarasiriza of course ni yero tv ubundi tuba tumubonye ahantu arimo arasenga agasenga none yanze no kuvuga niba azi ko ari abadayimoni baje ubu ngubu baje bamusanze ntabwo tubizi reka turebe ko araduha ikiganiro gusa imbere ntabwo byoroshye mw'abantu mwebwe nimukore subscribe kugira ngo ikintu cyose tujye tukibaha at right time kugira ngo ibintu byose bigende neza muri aho muri aho twakomanze nyaruti ari wowe ugiye kubyikorera mwami niyo mpamvu ndakurushe mwami we n'utuje giteye cy'amahanga shingera abanyamakuru komeza ubazane mwami kuko ni wowe uri kubahamagara mwami ugarana eh, eh, dusengera eh, ikiganiro cyo turakibona ugarana dusengera ngo tuze aha baze mwami igitare cy'amahanga eh, eh. yesu ubutumwa mwami bukwira ahantu hose ku isi mwami eh, bize kuko umwe natwe kandi witego kungira neza muri kanya kandi ibyo wabwiye barimo arasenga amana yafashijwe wa yafashijwe ko nta mwenda uzanjyamo ibyo wavuganye nanjye byose ubishoboze kandi ubikore kwibahiriza byambaze mbyeze mu izina rya sekondi wakoze amen yarudi bimeze bite turaho murakomeye cyane rwose mm, mm. eh. tugusanze ahantu urimo urasinga cyane watumenye se aha ko mwaje muri kundagoya se ni uko nyine <laughs> twari ko kurogoya nese kuki urimo urasengera ahantu nkanganya eh, ubu ni ubutayu eh. mm. ubutayu bumeze gutya ubutayu nta biti biba bihari ubutayu ni ubu ubutayu bubamo ibiti se cyane nyine ubutabuba bubamo ibiti ibihuru nyine oya e, ntabwo ubutayu ari mu nzu nziza eh. e, mbese nyine gutyo ntabwo ubutayu ari inzu nziza mbese uko ubibona eh, urimo urasenga none se habaye iki kuri gusenga mm. habaye iki ndi gusengera ibyifuzo byanjye adangwa imana isubiza none se imana iragusubiza nyarudina oya nawe iransubiza iragusubiza iransubiza icya mbere umaze kuvugana n'imana se umaze kuvugana n'imana ngewe iransubiza rwose icyo nzi ni uko ibyo yambwiye ize kubikora imana ikubwiye ngo iki imana ikubwiye ngo iki mu urimo urasenga ibyo ni ibanga ryanjye ibanga ariko ritubwira oya ritubwira ariko tubimenye wapi ntishoboka <laughs> eh? naba mbaye umuzimuzi eh. mm. none se ugera dusenga kangahe ku munsi nsenga mm? gatatu ku munsi nka daniyeli umuzimuzi ni umuki bwo <laughs> ni <laughs> umuntu umena amabanga eh. eh, nimba ufitanye ibangana na runaka mhm. ubwo rero ukajya kurimena ukaribwira undi kandi mwe mufitanye ibanga na wa wundi ari mwebwe eh. byari kugumaho buriya nabambaye indondogozi mm. nta kintu imana yakongera kumbwira twiganire noneho se urabyemeye noneho mm, ndabyemeye nta kibazo ah, nizo ko noneho tutakoroga urimo urasenga ubwo nuko nyine ubwo murasa imana imbabazi eh, eh, eh, tugiye tugiye kwiganirira ugafata umungu ujya hehe hmm? eh nkwege nese umunyamavuta nese ah, cyane eh nkwegera umunyamavuta cyane akamikoro akaba ari kubuka ariho neza eh cyane kariho eh mubaze ngo sori kutwumva mm, murimo kutwumva n'abantu <laughs> ari kubasuhuza ndabashuhuza mu izina rya yesu amahoro y'imana we murimo byonyine kano kantu ndabona kakweretse kano kantu ni sawa imacensi rero narode winsabye imbere y'abantu winsabye imbere y'abantu dore nanjye ndicaye ndi kumwe n'umunyamavuta winsabya turi muri korona reka ngire ni korona ako nyaruduzi uko unyicaje hasi ko kuri umunyamavuta none se gusenga dore utu twatsi nicara kuri utu twatsi nicare ku twatsi njye ku twatsi neza gutya nibyo sawa nanjye nkaba nicaranye n'umunyamavuta rero cyane umunyamahamagaro wanatoranijwe ah, ah, watoranijwe nande se ni imana ihamagara benshi ariko arabitoranya reka negera ahangaha ah, eh, wavuganye agera hino eh. eh. <laughs> nge urumva ngera hano urumva amavuta hino ndagusengera mu izina rya yesu toka mwegere ni itegeko udusengere ndagusengera nyine ngaho nsengera mu munota umwe ariko urayigabanyiriza iki ariko ninjya mu mwuka se uravuga none se mfukame mfukame nkomeze nicare cyangwa cyangwa niryame oya yicarira nta kibazo waryama se ukansengera oya yicarira nicare mumirize se cyangwa ukireho ibiganza uzi kurambikaho ibintu biganza wowe utuze ariko guhubuka ibiki nitore gutya ndambirize se bigenze gute kugira ngo nsenge eh, wicara nyine neza nyine eh? eh? nuretse igero hano turi hitwa ngo iki hano hantu turi hitwa ngo iki hano turi kimicanga kimicanga kimicanga hmm. mfite amakuru y'uko noneho rero mbibona kabisa ngo wasohoye ikirimbo cya danje gikubita koko cyane bw'indimbi izasohoka imeze neza nyuma yo hmm. kukubona ahantu henshi rero mu biganiro dore nyarudindiri ngeze imana mbanguguyeho Mm. Ah, eh, nakugezaho kabisa amahirwe muramboye eh, abandi bambuze abandi bakuburiye hehe se nyarudi urimo urasenga imana abandi bambuze eh. iyi ndahari pe mm. ariko kubera ko nyine imana yamaye aka kazi akazi kahise aka nyine ubundi mu kazi eee eh, ubu mu kazi nose kwicara gutya ni akazi se ubundi mu kazi nyine yego eh, ko reka negera <laughs> ngo yego eh, gasubira muri ako kantu ngo egera hino arakurwunguta ye reka nicara aha kugira ngo tuganire ndi kukureba neza siko bimeze egera hino rero nyine reka nicara aha kugira ngo tuganire ndi kukureba neza <laughs> siko bimeze sinakiri bumbeshye none ndaba ndi kukureba eee mukanya wari uvuze ngo yego ko nuko nyine eh, none se bimeze bite ubuzima bimeze gute biragenda ameze neza biragenda rwose mm, nta kibazo nta kibazo eh, n'abandi gutya mubanye neza cyane rwose eh, mm. nose ubu ngubu mu gitondo se byari bimeze bite nk'ikintu cyakubayeho kuri uno munsi ewani gitangaje twibwirire rero nyine twiganire si ukuganira ngewe rwose ikintu kinangaje ni uko mm. ndi kurya umuceri muri iyi minsi uri kurya umuceri nose mbere waryaga iki waryaga iki imbere ntanabiburaga ahubwo ni uko eh. ariko njyewe iyo ndiye umuceri hmm. nta kibazo ngira eh. ariko iyo nahubuze nkabumara iminsi nk'ibiri najya umuceri igifu kirangira eh. kubera kuwutekereza <laughs> ariko iyo nguriye cyangwa nkaba mbonye udufaranga nka bibiri nk'igihumbi nkajya kugura nkagura umuceri ngiye guteka hmm. nyigugura igifu gihita kigenda <laughs> bivuze ko iyo uriye umuceri igifu gihita gikira simenya ahantu kigiye eh, ibindi bintu urya se nyine eh, bikamera neza ni ibihe hmm? ibindi bintu urya bikamera neza ibihe ikintu njya nkamera neza reka ni umuceri n'udushimbo hmm. tumeze neza ni ibyo nkumva nkashima imana rwose eh, no si ikindi kintu ujya ukora bwo wenda njya nk'ubuntu ubyina wundi wabyina ubundi nyarute Hmm? Eh, washyizemo akaririmbo ubundi tukibyinira tukanezerwa ko n'ubundi uwiteka yabikoze turi na ya radiyo yawe nabonye wayizanye ntushobora reba indi radiyo ahubwo atari ka eh. kandi oya si ebyiri se ndawe si ebyiri waguze ebyiri waguze indi hmm? waguze indi nyine iyi ngiyi nyine nyiguze vuba eee eh, hmm. ni hatari ariko twibyinire Eh. twibyinira nta kibazo mm, ariko iriya radiyo warayiguze we eh. wa muntu nyari udusigaye afite amafaranga kandi kandi nayo ndagira none se urabura mm. iki ego mama rero none se urabura iki eh? hari ikiri kubura rya kote ryawe warishyizeho nyaruta mm. rya kote ryawe ariko iyo ndihozemo usanga bandika timatere ngo ariko rero timatere matere ni iki ariko mubyumve gutse ngo usanga bandika bandika timateri bandika timateri ngo habaye iki ngo ahora mu ikote rimwe nuko rero akuciye yahora yambara ikote rimwe mm. ngo ubwo waba wanditse bandika <laughs> eh? timateri <laughs> ngo timateri mubyumve mm. guca ariko eh, eh, timateri ni iki ndabizi se baba bazanditse <laughs> baba bazanditse mm. izo timateri ahantu nyine ku ahantu mba nagize ikiganiro nyine ku itangazamakuru nyine eh, wagize ikiganiro mm. onorayini eh. urahazi se eh? onorayini urahazi onorayini nshya ku bitangazamakuru byinshi nyine onorayini urahazi se ndabizi se onorayini ntabwo uhazi nawe ujya wumva ahantu bita onorayini onorayini se ni hehe ni itangazamakuru se oh, nyine nanjye ndikukubaza nanjye ugasimbiza mubisobanurire rero ni online ah! nizo bitangazamakuru nyine bigaragarira kuri internet siko bimeze se singusobanuriye se ngaho ngera umecenge <laughs> nta twibyinira sasa <laughs> noneho nanjye ndashaka eh. kuza kuza kunyigisha no gusirimba sibyo turaza kubikora se gusirimba gusa mm. reba aka karadiyo mm. aka nakavanye muri aya mafaranga muri aya mafaranga abanyamakuru mugenda mumba eh. eh. Eh, eh, eh, mfitiye umumaro abanyamakuru akaba kaguza angahe aka ngaka nagafunikuza ibihumbi icumi ibihumbi icumi byose urabyikora gutya gutya bwa mbere ariko noneho nyarudimbi noneho bushyize akarahure hasi anako ah, mm-hmm. akaradiyo hasi ubundi utwereka mari icyo ngicyo cyo iki cyo mhm. ejo bundi nakiguze ibihumbi mirongo itatu ndavuga ati ngomba gukubita umuzimu umuzimu na mukanya tubaze demoze ubundi bagenda oke noneho sasa iki gikapu eh. kiguzi ibihumbi cumi na bibiri biri kuva muri ibitangazamakuru n'abanyamakuru urumva imana iri kugukorera imana yarambwiye ati bemerere baze imana iri kugukorera ibitangaza ngo ariko mwirinde kubaca amafaranga amina ngo ngo ngo ngo murampamagaye mm. mumayangaye imana yarasanze ati atansiyo ntabwo ibyo bintu bibaho ariko ndabohereza ubemerere ariko bajya icyo bakurebera eh. ntutahe ngo uburare eh. kuko utazi ukabura wasubira muri ya myanda mu ikaritsiye nibyo bashaka ko ari byo usubiramo ngo mu ikaritsiye bashaka iki bashaka ngo nsubire muri ya myanda natwaraga imbere wahoze utwara imyanda se natwaye imyanda mpfurira abantu banamambisa n'imbwa ngo wiki bagomba eh wahambye imbwa nahambye imbwa imbwa imbwa imbwa imbwa ubwasinga iyi muka bibiri na cumi na gatanu eh. ubwo imbwa ubwo imbwa zirirwaga zirukanka zijya abantu ni iza gupfire epfo mu gishanga hepfo y'aho mba eh. eh, hari umusore umwe wo ukora kimihurura nuko arambwira ati rero ngo pasiteri mm. rwose turabona umuntu utumereye nabi reba ukuntu uhambiye imbwa kubera ko igisuzugutse cy'indiho mm. ni uko ndayihamba ntazi ibyo ari byo ngo arama magana atanu nayo kuyama mm. nabyo ayama namuteza abantu mbwira umuntu aturiya yaranyambuye amambisi z'imbwa none magana atanu ambwiye nayo nayamaye biza kumugeraho aza kuyama ananuka uhamba imbwa ndayihamba eh, eh, ariko eh. ubu ngubu tuvugana ari mu ikaritsiye uwo muntu mm. mubana no mu ikaritsiye ikaritsiye kunama mhm. ngo agiye gupfunda udushumi tw'inkweto zanjye aranyubaka naniye imana yarabikoze rero rya nkashimira imana turebe icyubahiro ni imana yewe icyubahiro ni iki witeka natwaye imyanda mvomera abantu bankoresha agatunambwe uraga wese ati ngwino nshure ntagiye kumi ibijya agiye kumena birabya bimaze iminsi byose nkabijya kuko nyine bwari ubuzima nyine kuko nari nemerewe nemerewemo icyo gihe ariko ubu ngubu imana iri kugenda igaburira gahoro gahoro niyo mpamvu iri kohereza abanyamakuru benshi kugira ngo nanjye igende ingaburira kugeza mm. igihe mm. izasohoza ryasezerano ry'inzu yanjye mwicara mu nzu yanjye mpaka naho ugatura mu nzu yawe cyane igendanye n'igihe cy'itegererezo kuva imana imaze kwandika amateka ubu ngubu ahantu umaze kugera ni hehe nyine ahantu wagiye ukumva urishimye nawe eh, ngaho twibwirire mm. ahantu umaze kugera eh, kwishima koko nkumva ndishimye eh. ahantu maze kugera eh. ni kurebwa n'isi yose uri kurebwa n'isi yose eh. ubu ngubu uri kukureba no kuri yero tivi nibaze kujya guroza muhanda go positingi oya oya oya eh. roza muhanda yarago positinze habaye iki habaye iki habaye iki hatambwira <laughs> yero roza muhanda yarago positinze rero byari byaza se nta cyari cyazo no sinyo muhanda byari byagenze gute hmm? byoroza amahano byari byagize namuririmba ya karirimbo ke karirimbe twumve karirimba nabi natazi iki iswayire karirimbe twumve eh. karirimbe twumve ntabwo duhe akapera siko babyita se <laughs> eh, eh. karirimbe twumve beri bwana natukuvuna mungu beri bwana na mungu beri bwana natukuvuna mungu beri mm. natukuvuna Mungu mbele Bwana, natukuvuna Mungu mbele Bwana, natukuvuna Mungu ah, ah, ah, Amina, Amina, Baba yebayire eh. Amina, Amina, yewe Amina, Yehova bayizire ehe nuko ah. nyine nuko nguko byagenze eh, ariko igiswahire nzakimenya rero n'icyongereza eh, ubwo nanjye ni uku babinyeretse ubu urakabonye rero eh, ubu turi gusenga nyine imana icokoze korona mm. habe ibiterane ubundi kirimo roza mando na nyarudindiri ah! cyane rwose wamuzana kabisa wagituritse <laughs> yego konjye nawe twakora ikintu nyine mu giterane abantu batari basanzwe bazi hmm, ntabwo mbizi ni uko nyine hari umuntu ukorera imana eh, ibyo bindi byo ntubimbaze sinabigenda <laughs> reka reka ni uko yanyikundiye ko ndirimba nkawe eh, yarakwikundiye ubu ntiririmba nawe kandi nkawe cyane nasi mm. ntabwo wamubera umugabo ah. Ah, ah, ibyo ni mana ntiranabitekereza ibyo ngibyo oya eh, noneho rero sasa ngewe ikintu noneho cyane hanangaje nyarudi nkikubona izo rinete wambaye dore ibyaza se byose utangiye ko umusitari asa umupasiteri w'iniga abaho umupasiteri w'umusitari abaho Eh, um, umusitari nyine aba ariko reka ngufashe nko kuka mikoro sibyo ubundi ukuremo rinete zibereke neza bazirebe <laughs> bereke neza bereke neza bahe diripu bereke diripu bereke diripu bereke <laughs> aha bavuga ati nimurebe murazibona ariko iki iki iki ongera ugakuramo wongera ukabereka n'akiryo kenshi cyane ongera ugakuramo nyine wongera ukabereka n'akiryo kenshi cyane muri kureba bereka nyine begereze begereze ubereke inama rinete nk'ayandi nyine akabereka nyine nk'umurasta nyine ndi umusitani kuduha umusitari umuki eh. umusitari wa yesu eee eh, uri umusitari wa eh, yesu ntabwo ndi umurasitari nawe uri niga ya yesu ariko mujye mubitandukanya eee nawe uri niga yesu ngaho ngera ufate ku kamikoro utuzanira mujye mubitandukanya hmm. umusitari n'umurasita biratandukanye eee ngaho twezanira kuri ka karadiyo twibyenera sasa si byo ubundi bintu ariko urangira yigisha gusirimba si byo utangira ugakonekita none bimere neza yego eh, noneho tugiye noneho sibyo ibintu biryohe akarabyo ugashyira ntose urazivugisha ari zombi kari eh, ibyuma byanjye ariko birabuzwa n'ikikuru ewa ni sonareza sira abantu babona nyine ahantu ngeze banza bategure ubundi nawe utegure abantu babona ahantu ngeze rwose eh. gate unatakira uwa hano hafi tegure stage tuyitwe kabisa eh aho ngaho uri gukora iki kuri kakwa telefone ni koko na gita nyine niyo eh na bluetooth hmm. eh na bluetooth urayizi se uzi anyaruduruma ikintu naramenya neza ni tatsi ariko nzayimenya eh tashi kandi urayifite ndayifite nayo cyaginze bari harimo icyenda gusa urumva nta muriro wari eh, eh ntabwo wayizanye eh ntacyo nyine dushyiremo akarimbo twina so nanjye gusirimba akanya ntabwo ari mm. bwiture hasi nyarude kwa kundi kwawe ndetse ko biterwa n'indirimbo ni ugira ngo ni ni ni zose eh eh biterwa n'indirimbo ariko harya nyarudusengera he harya usengeranye nsengera ku itorero rwambukiro rwambukiro eh, riri karuruma ah, ntabwo komana ntabwo ndizi eh, umushumba wanjye ni jerive eh jerive mm. niko yitwa nicyo wamubwira cyane rwose nshimye imana yuko ari wowe wanansengeye eh. ibi byose nyine imana indimi ikajya ahagaragara hamwe na mama salomo w'igikondo ah, ntacyo ashyiramo akaririmbo ntacyo cyane rwose imana ijya umugisha kandi na mama salomo ijya umugisha cyane yego akaririmbo Mm. karimo muri turya show ladies and gentlemen remember to subscribe on our youtube channel ibintu bigiye kuba more things more vibes and more fire uh-huh. eh uri kongeza n'akavarime mhm uh-huh. eh, kamuhereke harimo ndagufasha gutya eh, ngagacuranga Eh, biba byumvikana eh, aka karimbo kitwa ngo icyo ushyizemo imana yacu ntabwo igire bigihagarara ni yande ni iyawe mm. eee eh, urabizi paranoia y una mampu y playa con guille, saxomosa. Akifiti Tereza, wipamani matatereza y playa con guille, yifukuluze. Turetuvuye ku masezerano ya yona mampu y playa con guille, na siwa mana Kandu na kari bapa kuwa kufuke bo basi tijiwe Wewe na ira kwenera Kujitegereza uko banu batekereza Ibyo yakubwiye amasezerano yayo n'amapfu ibyo yakubwiye nzabishoboza kugira mwemera wavuga itegereza nk'uko I'm ibyo yakubwiye uyivuguruze keretse uvuye ku masezerano yayo I'm ibyo yakubwiye uzabishoboza this is how reka nizere ko mumeze neza mu byo murimo murakora byose of course ni Yero TV mukore subscribe ubundi ibintu biryoheye narindi kumera nyarudindire monaka aduhaye so rabidukore neza cyane ndakubwiye ati ni umuntu ufite talent zikubyina buri kira kitu cyose urumva umeze ute meze neza arakubyina ariko urawucitse koko nari nawucitse kase eh, twongere narakubitamo ka kandi akahe <laughs> kako no kubita kabuno wasubuguru hejuru gashyiremo noneho sasa ubundi turye sho eh, gashyiremo gashyiremo turye sho abatanzira eh? babyina gute urabibona nyine eh, kuko ubona indi nye hmm. kuko njyewe indirimbo zanjye hmm. buri ndirimbo nyibyina ukwayo ntabwo nshobora gufata ya ndirimbo nabyinye hmm. n'indi nimba nyibyinye nyibyine kwa kundi nabyinye iya mbere eh. wapi ngubu ugiye kutubwira noneho imeze gute ngo kibuno hasi amaguru hejuru kubita akabuno hasi uvuguru hejuru ariko ah, imbyino yitwa ndabizi ko baba binsa bari kurambwa no mu rusengero ngo hoya ngo dusiremo ya yindi ukubita akabona hasi ubuguru hejuru mpita nimenya eh, niyo bakunda aha yitwa bene data akayishyiremo ah, noneho twirire sho eh, hagiye gushya noneho abanyarwanda abanyarwandakazi ibintu bigiye kuba umunezero benshi perempuan giliran murana intambara n'ibihe ege zo muhura nabyo bize kubarwanirira urenze utubwo ngubwo umwuka wawugezemo <laughs> nawe ugezemo byari bimeze gute ubwo ngubwo mu mwuka <laughs> byari bimeze neza eh, ariko turabutsinye ko eh, turakabyinnye eh, dushyira mu se wowe urimo ko unzugumye ukigenda ah, ah, njya ntabishobora we <laughs> ah, turacyaririmba rega mwansize mu mavuta ahubwo eh, eh, cyane cyane usara eh, kandi wumva usigajera irahari iyagereza hmm? urabibona nyine ni nka roza muhando n'ubundi ahubwo nyine dushimira tugurira akantu murangurira ah! Ah. tujya mu mavuta iyo umuntu ari mu butayu nyine nawe urumva ikintu aba akeneye hasi y'umuntu ari ubutayu usaba yirije ari <laughs> none se agataha akajya iyi mana irabazanye rero irabazanye nyine irabazanye nyine ngo mugire icyo mukora nyine iyi ngo nyine mugomba kuyongera rero murangurira ah! <laughs> eh, ndabona wabize n'icyuya wane cyari mm. <laughs> cyaza se cyuya <clears throat> n'iki wabwira abantu badukurikiye noneho muri aka kanya sasa noneho rero sasa tubashimire eh, ndabashimye imana ibaye umugisha cyane rwose mhm. kunkurikirana mhm. cyane rwose mm. Mm, amahoro y'imana abe muri mwe mhm. n'umwaka musha wahuriye eh, utari ku mwaka musha nahuriye neza gute nyine wari wasohokeye muri hoteli muri hoteli eh? wari wasohokeye muri hoteli rekada niboneye unyohereza amafaranga nigurira umuceri ubwo nabyo nyine mbishimira imana kuba nkemuka umwuka w'abazima no kuba ngeze ahangaha rwose ntabwo wagiye muri hoteli se hmm? ntabwo wagiye muri hoteli karimwe mwayinjyanamo se ntayijyanamo ntamenya njya hehe <laughs> wajya muri hoteli nyarutse kereka umunyamakuru umwe wanjyanyemo rwose eh, eh, byari bimeze gute byari bimeze neza eh, ubwo nawe tuba bimeze neza tubwire nyine oya mwebwe mumenye ko byari bimeze neza gusa ibyo bindi se mbabwire ibi ni ibiki bindi ariko hoteli wayigiyemo tu byari bimeze neza byari bimeze neza nuko nyine noheli se yari imeze neza noheli se noheli ntabwo yari imeze neza cyane iyo yagenze nabi ntabwo ari neza rwose byo ndi mvugisha ukuri wabize n'icyo uyu mwuka wari urimo Mm. nariye nkurimo eh, nicyo wagira abantu bari badukurikiye rero sasa noneho twisoreze mbabwira ndabashimiye nyine imana ibaho umugisha cyane eh, eh. dusengere subura mm, nagusengeye rwose ubwo rero nicyo nababwira mhm. nimero zanjye ni zeru karindwi umunani icyenda mhm. kane mhm. kabiri kane rimwe gatandatu rimwe nongere nzisubiremo zeru karindwi umunani icyenda kane kabiri mhm. kane rimwe gatandatu rimwe izo ni zo nomero zanjye ziri kuri mobayiro mane mhm. rwose mu gihe cyo mukora nyarudindi kuburara rwose nyarudindi ajya umukire nk'abandi eh. akire n'igifereka eh, igifu gihita gikira nyine kuko kibonye umuceri mm. eh. surya n'akaboga surya n'akaboga oya njya imboga zisanzwe za dodo mm, akavoga ntabwo mm. karya kariya kandi se eh. nyine nakajya mbonye amafaranga yose najya kukajya nabambonye angahe ubwo nako bakohereza hmm? ubwo nako bakohereza nyine akaboga kuri oya mm. ubwo nyine nacureka nyine iyo bagize icyo bohereza gifatika si rya kote ryawe warishyizeho uno munsi ko utaryambaye oya ntabwo nahora mu ikote rega eh, maze ejo niriwe nambaye ejo uryambaye se byari bimeze utabana ariko ntabwo usohoka ngo bagutangarire mm, none se byari byabaho ubwo naricara mu nzu yanjye mm. Mm. hazashya ni ukuba bamfitisha ari mu ikaritsiye simfa kwigaragaza uwo ndiwe none nyarudi reka tugushimire rero se dutwitsera eh, turahatwitse ariko abadayimoni barahiye uvuga ngo hahiye koko hahiye pe hahiye koko pe abademoni barahiye cyane rwose eh, eh, eh, namwe amahoro y'imana abe muri mwe ah, amena n'abadukurikiye umwaka musha amahoro y'imana agume muri bo babwire ngo ubutaha tuzabyina ka karirimbo ni ubutaha tuzabyina ka karirimbo kari muri sitidiyo ejo nzajya kuyikurayo ni akajambo uzi ko mu cyongereza ngo ubasezere ubabwire ko mu hmm? cyongereza bayi bayi bayi bayi niko akajambo ko uzi uko bicyongereza ni bayi bayi bayi bayi wongera umubwire ngo bayi bayi mu cyongereza bayi <laughs> bayi sawa mm. that's cool